Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halal family welcome to the channel you beautiful people i hope you guys are having yourself a wonderful day another beautiful day another mandalika video so today's video guys will be reacting to mandalika video the MotoGP uh, track this video was suggested by ali hamza terima kasih thank you very much shukran and mercy for your kind uh, suggestion the video is by brother matthias uh, patterson and the link is in the description in case you guys wanted to check it out so without further ado guys let's get started this video Nice, mashallah. Seems like they're still doing some work on top of that hill. Oh, it looks beautiful. Selamat pagi, selamat datang untuk satu edit yang baru, satu update baru dari sirkuit Kuta Mandalika. Ada banyak hal-hal yang sudah terjadi di sana sesudah USPK-nya sudah selesai. Tetapi sebelum kami ke sirkuit Kuta Mandalika, saya butuh kopi. Saya mau berterima kasih sekarang karena Kuta Alam Roastery dari Banda Aceh di Sumatera Utara sudah kirim kopi ke saya untuk seperti hadiah. Be nice if uh, Matthias had eh, the English subtitles. Hadiah ke saya. Kasih saya coba kopinya That's okay, we'll just stick around until uh, she shows us the track. Sama juga untuk buat V60 di rumah. Saya ingin berterima kasih. Mereka tidak minta saya buat sesuatu di channel ini atau bagi di social media apapun. Tapi saya <laughs> mau lakukan itu untuk berterima kasih. Berarti ayo kita menikmati satu kopi sebelum. Wow. I love coffee. Cool. He's actually making it pretty uh, rich espresso. I usually get the one of the brands that actually says it's from Java and Sulawesi. Those are pretty good. Wow, but I would love to like actually try it in Indonesia to get the you know the Siapa tahu flavor. kalau anda punya hadiah mau kasih alamatnya untuk di sini ada di bawah ya kalau mau kirim sesuatu. ايوه سلاكا من باتي سيركويت كوتامو Let's go check out the circuit. Ooh. Wow, that track looks like beautiful, nice and shiny. The color stands out. Oh, look at that water. Whoo! Yeah! oh, it's <laughs> so nice and sunny. It's making me jealous. We've lately had a lot of rain in, in Vancouver. You guys might have seen it on the news. We had some flooding. Alhamdulillah, it's getting better, but there's been a lot of rain. Months and months of rain within days. So I'm missing the sun. I love his hats, it's so cool, like he flips them up like that. Tribune, mereka sudah kerja tetap setiap hari di sini dengan semangat bongkar. Sekarang ini yang His uh, Bahars is pretty good. Mashallah. Oh, they're just making the, the seating area. Ini yang terakhir ya? Luar biasa. Luar biasa. Banyak lumpur ya. Just walking around in sandals, man. Ya. It's nice weather out there. Berarti memang keras kerja di sini. Kalian pintar ya? Ya pasti pinter. Pasti pinter ya semangat terus di sini ya. Mandalika oke. Mandalika oke ya. Oke Mandalika. Sesudah bongkar ini mau pulang. Pulang ya. Jakarta kita. Pulang ke Jakarta. Iya. iya. Oke. Oh, Januari ya? Januari ya. kesini lagi. Oh Januari kesini ya. lagi. Buat GP. Buat GP. Siapkan untuk MotoGP. Betul. Iya. Oke. Okay. Berarti mau. January I think they're planning to open it, which is not too hard. Like about. Oh, ya. Today's December 1st, so let's say a month. Bagaimana nonton kemarin? Nonton oh. dong. Suka? Toprak. Nah, agak kerja nih yang lagi kerja. Oke. Oke. Bagus. Toprak. Toprak. Oke toprak. Toprak. Oke toprak. Cabe empat. Cabe empat. Cabe empat. Cabe empat. Ya cabe empat. Iya. toprak, Cabe empat. Sudah cepat ya bongkar semua iya, ya. Cepat. Cepat. Luar biasa. Alhamdulillah, it's always nice to see them full of so much energy. You see that positive energy, having fun, you actually start feeling it. Look at that. Seating areas are going up. Oh, kalau lihat semangatnya mereka dan bisa terasa semangatnya mereka. Itu luar biasa. Saya oh, itu menjadi senang hati lihat semangatnya mereka. Halo. Halo, halo. Apa kabar? Ayuh, baik-baik saja. Bagus. Oh, nice, they selling food for the workers. That's awesome. That's why it's awesome, you know, these kind of projects because everybody benefits from it. See, the locals, they just put their little, you know, hut there. They're selling food for, to the workers. They make a living out of it. the workers they come from other cities i think they said maybe jakarta you know they're working there so they're making a halal living Mandalika sudah mulai prosesnya untuk membangunkan eh, tribun di Bukit 360. Wow, Kalau kamu that? sudah nonton beberapa video dari saya, kamu tahu menurut saya They're itu akan like tempat paling bagus duduk nonton MotoGP di sirkuit Kuta Mandalika. Luar biasa lokasinya ini. Keliling seluruh sirkuit Kuta Mandalika sudah banyak mesin-mesin wow. yang sudah pergi. Tetapi di Bukit 360 mereka sudah mulai prosesnya lagi What untuk uh, selesaikan dan bangun di daerah situ. Man. Di gambar ini oh. kami berada di daerah pit stop uh, dan seperti kamu bisa lihat kalau wow. sudah lihat video dari saya sebelum Superbike, kamu mungkin ingat tempatnya ini sudah penuh dengan mesin-mesin berat yang sedang kerja selesaikan. Sekarang hampir semua itu sudah wow. hilang dan semua tenda-tenda yang berada di sini pas ada kegiatan sudah juga dibongkar, sudah pindah eh, dan akan menarik lihat eh, bagaimana mereka akan lanjut bekerja di daerah sini. Ini seluruh tracknya kamu bisa lihat tidak ada tribun lagi sangat berbeda. Kegiatan keliling seluruh Eh, daerah sirkuit like Kuta Mandalika sangat 90-95% done, just a little bit left. It's starting just, I think, last minute stuff, finalizing cleanup. But that track stands out, that red and green color, the paint, makes it pop from afar. Good luck, guys. You can do it. One more month, inshallah. Hey. Hey. Bapak-bapak ini mereka datang beberapa minggu mungkin sampai satu bulan sebelum mulai Superbike di sini sebelum mulai Asian Talent Cup di sini dan mereka masih di sini pasang setiap tribun di daerah sini sudah tunggu di sini sampai selesai kegiatan tak selesai superbike, mereka langsung Mulai Bongkar Siapkan turun dan besok mau pulang ke keluarga, mau pulang ke Jakarta hebat. Mereka sudah kerja sangat keras dan sudah lakukan semuanya. Biar seperti saya sama banyak orang lain kemarin bisa menikmati pengalaman superbike pertama di Kuta Mandalika. Berarti ayo kita applause ya luar biasa. Terima kasih banyak untuk semua kerjaan kalian sudah lakukan di sini ya. Itu memang luar biasa. Hati-hati pas pulang ke Jakarta ya. Ya. Ya. Mari. Ya, siap. Berarti langsung kita bisa harus edit dulu ya. Oke. Okay. Makasih ya. Terima kasih banyak untuk nonton. Jangan lupa subscribe ya. Dan bagi ini ke orang lain. Yuk. Wow. That was a uh, pretty cool terima kasih. kalau Kaluraga halal ini adalah video yang bogus. <laughs> hey, hey, I'm learning, I'm learning. Smash that like button for my Bahasa. <laughs> That's really good. I was actually excited. It's coming close and close and close each day. The track looks beautiful. I've said this a hundred and million times that surrounding area is just something else you know just sitting there looking at the water and how clear it is and the sand and the beach Ooh, inshallah it'd be nice one day to check it out and guys do keep me up any other uh, updates of Mandalika circuit please do let me know and put in the comment section I'd love to check it out if you guys like this video then smash that like button and subscribe to the channel as always thank you very much for all your love and support and yes by the way don't forget about the contest guys we're giving away 300 Canadian dollars check out the links in the description as well as my recent video the uh, winner will be announced at the end of uh, the month so yeah I wish you guys best of luck. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.